आंखों के पन्नों पे मैंने लिखा था सौ दफा लफ्जों में जो इश्क था तुझसे नाराज हूँ तुम आवाज हूँ मेरी खामोशिया है सजा दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता किस हक से कहूँ बता एहसास प्यार के मेरी खामोशियाँ है सजा दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता किस हक से कहूँ बता कि मैं हूँ हीरो